Отойди, ну-ка. Отойди, Залиса. На улице погода. Отойди, скринька. Ой, наверное, 10 градусов только. И дождик идет. Какое-то у нас холодноватое московское лето. Ничего не видно. Ну ладно. Зато вчера я открыла для себя здесь очень хороший тренажер на детской площадке. Занималась я вчера на этом тренажере буквально две минуты. И на сегодня на себе почувствовала, что я стала стройнее. Чего и вам желаем. Я бы сегодня тоже пошла. Но холодно на улице. Ветер, дождь. И холодину. Теперь Максим. Вот и тоже. Давайте, все попробуем. Ну, Вы все. Я быстро закончу. Ага. Где тут ветер ты увидел? это можно собирать картинку. Ой, ну Толя, вообще не знаю. Везде ему скукотища. Вот вторая эта экспозиция там, наверное, в том стане еще. Да, но между ними телефон. Ну, так будем искать. Ну, там я. разгружать. Я просто хочу. Отсюда разгружать. Смотрите, город. Акаса. А там черепа. Хотите на череп настоящий? О! Человеческий настоящий череп. Где? А, вон они где. аккуратненько. Вот здесь нужна аккуратность. Да, вот здесь нужна аккуратность. Послушайте, Не торопливость. А кто торопится? Тихо, тихо. И вот, кто-то торопился. Да, это правда. Нет, тихонечко, неторопливо. Ой, какие стаканы. Ты что сделал? Ставьте ровненько. Я ровненько ставлю, я тоже. Не тороплюсь. Так, Грони, грони, гроза, кончики, гроза, кончики. Стаканчики. Ну, ага, тут еще. Давайте строим побольше сбоку пристраивай, вот с этой стороны. Один, неторопливо, второй. О, мам, смотри, какая башня. Еще надо. Мам, еще. Не торопись, Максим. Аккуратнее, Максим. Ух, я тут еле-еле делаю. И теперь можно еще с этой... Могу тут. Почему не можешь? Вот берешь и вот так и строишь. Вот так вот. Тихо тихонечко. Теперь снова снизу подстраиваем по одному. Снизу, снизу. Э, а, Да, да, да, да. да. Ну, тихо, тихо. тихо. Ух ты какая у нас высокая башенка. Вау. Не, ну, не буду тыканчиком. Бери, Рома, подойди. Да мама помогла аккуратно. Нет, они сами. Сами мы. Мы все сами. Мы все сами. Молодцы. Осторожно, Максим. Все уже висит на волоске. Эй, да нет! Все, мы достроили классику! Нет, еще не все стаканы истратили. Надо все, только неторопливо. Давайте ее не будем разрушать, так оставим эту. Пойдемте помоем ручки, потому что кушать уже принесли сейчас только рисовать. она реально высокая, они такую высокую еще не строили. У нас просто не было таких еще крутых пацанов. Так, осторожненько, осторожненько. Не боюсь уже. Все, Толя, эй. Давайте ее так оставим, это надо разрушится. Нет, я сам ее хочу достроить. Максим, не торопись. Толя, а! теперь кто больше соберет стаканов? Один в один. Замок, высокий замок, высокий, да, да, да, да. А Сейчас они соберут, кто выше. надо. Раз, раз. Вот видите? Раз. Я вам так буду ставить. Вот. А вы друг на друга. Так, раз, раз. Или наоборот. Или наоборот. Вот так. Ничего не проиграл. У вас всех одинаковые получилось. Все, поставьте рядышком. Нет, меня больше. Ну ничего страшного, зато ты... А мы сейчас еще раз попробуем. Все, поставьте все стаканы. Не, не, не, руки мыть. Пойдемте, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Идите руки все мыть. Ну Короче, сделаем так, что он будет Дисциплина, дисциплина, дисциплина. Дисциплина. здесь на детской площадке установлены простые тренажеры. Давай. Как ты? Круто? Папа, я, наверное, знаю каждый Не, надо вот то, что вот так крутиться. Вот э, Да, да, да, да, а ну, а, да такой. так. Тебя, мама, так. мам, на, э, тик, тик, ну тут мам, тебе, мам. Так. Тик, Ну это надо садиться сюда и поднимать. Да. Или ложить, ну да, сюда, Мама, down. Ну мокро, вытереть на чем-нибудь. Смотрите, не бобик. Не надо, Максим. Не надо. Все. Пофиг, не пофиг, но лучше не надо. подожди, подожди, подожди, у меня я вытащу. Я первый должен. Тихо, я Толя пер... первый пришел, уходи. Толя, это нас хватает. Ноги туда упирайся, вот сюда ногами упирайся. А, немножко не доросли. Теперь руками за эту держись и тащи к себе. А Давай. Опа, <laughs> Опа! Опа! Давай, давай, давай, давай, давай. Ну что, нормально? Хорошо. Вот так вот у нас ребятки занимаются на детской площадке. Или взрослые. Там площадка для малышей с песочницей. Здесь клумба красивые цветы, а вокруг дома жилые, садики и машины. А, давай, пап, ногами упирайся. Угу. Ну а что, тяжело? Что ты сказал? Не говори так некрасиво. Вежливые мальчики так не говорят. Я, папа, пойдем за штурвал. Штурвал? мне тоже нравится. Ну побудь здесь, мы же недалеко ушли от тебя. Нет, не были что ли на этой площадке? Конечно, сильный. Угу. А, круто ты делаешь. Сколько? Ну-ка давай посмотрим. Да ты не задирай рукав-то, и так ведь можно посмотреть. Вообще супер. Больше же нравится. Конечно, больше. Она же копится, если ты тренируешься. А ноги. Смотри, у меня. Ну, давай. Вообще, вообще супер. Мама, подходи. Мам. Сейчас. Что, мешаюсь я, что ли? соединяете их как пазлы, чтобы они были, да? Нет, как попуганы. Как попуганы? Да. А. камешка нашел. Ну, у нас 40 всех камень. Ну-ка покажи. Вот он, он упал тебе там. Вот. Ага. Понятно. Долго вы будете собирать? за этим прекрасным, в этом прекрасном здании и за этим забором находится конно-спортивная школа. раньше здесь, наверное, было у них конный двор графов Голицыных. Там на той стороне гроты. Там я еще не была, надо будет сходить. Мальчишки у меня сидят свои, делают мозаики возле <laughs> коньяка в ротонде. Детский музейный центр в усадьбе Кузьминки. Ну тут все закрыто. Красотень. Вот, перчаточка. Что-то мой меч. Нет. Где? Я вчера еще траву. меня вчера не маг, я мастер. Какая сила, раз чего? Железо. Какой ножом. Ну, Хрен, мастер? Раз, я. Вот. Тут есть какая-то площадка-то, смотри. Мама. Ну, мы подходим уже вот к главной он. аллее Кузьминского парка. Он, вот это. Да, это площадка детская. Давай. Давай. Максим, найдем? Здесь не так холодно, как мы шли по улице. Мальчишки двинулись сразу на площадку бегать. А я Постою, а наверное, и поразговариваю. Погода холодная, ветер. Вот в лесу тут не так чувствуется ветер. Мы подошли, наверное, к главной аллее Кузьминского парка. Он очень-очень большой. Это бывшее имение Голицыных. Тут даже вон туалет стоит общественный. Пожалуйста, люди сидят. Большая-большая клумба. Нет, это не главная аллея. Это... Я здесь, я никуда не ушла. Это не главная аллея. Здесь просто люди гуляют. Просто гуляют люди в лесопарковой зоне. мои мальчишки бегут на площадке. Позвонил сегодня мне Саша из дома. И я захотела домой поехать потому что Лида надо уезжать. А здесь э, со мной произошла разительная перемена. Я сначала думала, что взять Саша. Ну-ка, осторожнее, осторожнее девочку. Не крутите.